ассалаумағалейкум тыңдап тұрмыз сәлемат шама аха сәлемат менің сұрағым мынандай еді мынау біздің қазақта кішкентай кезінде жас баласына сен адам сенен ештеңе шықпайды деген сондай бір сөздер айтып тәрбиелейді балаға мысалы балаға сен адам болмасын сен ештеңе шықпасың десе ол бала қанша бос кезде сенімсіз болып өседі ғой иә оның болашағына мхм осы келісекен келісіп келсе десе осы жерде мен сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді психолог психолог ретінде жақсы рахмет бұл нәрсені иә. жалпы дұрыс емес екенін өзі де айтып отыр иә өзі ағаның өзі де айтып отыр енді жалпы жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой э, балаға э, сенім ғой ең бірінші мысалға да оның <coughs> аяғының нық басуына жаңа кез келген дүниеде сенім қалыптастыруымыз керек сен істей аласың сен қолыңнан келеді қателескен ол деген э, қай мемлекет қателессе жаңа қуанады екен мектепте де жаңа балабақшада қателеспесем япония шығар балабақшада да жаңа қателесіп бір нәрсені қиратқан балаларға кәдімгідей шапалақ ұрып не жасайды екен мынау бір нәрсені істегісі келді деген сияқты да бізде деген ұрсамыз енді былайша айтқанда жаңағы ұрсып бүлдірдің деген сияқты сондықтан балаға мақтау жағады екен сен ананы істемейсің мысалға мен өзім қыздар төрт қыз жаңағы қыздарды не қыламын ғой ә, енді көңіліңдегідей үй жиналмай тұрады да бірақ байқа мен жаңағы тәжірибеден өткізген жақсы көремін былай айтам ғой мынаны бүйтіп қойсаңдар сөйтіп қойсаңдар дегенде нәтиже болмайды аналардың да көңілін түсіресің ал енді сол бір тоқсан пайыз шашылып жатқан дүниенің ішінде бір он ақ пайызы жақсы бір дүниені көріп қаласың ба бір торт пісіріп қой тамақ пісіріп қой сонысын енді мақтай берсең анаған кәдімгідей шабыт бітеді анау басқа нәрсені ертең сені басқа нәрсемен де қуантқысы келеді екен hmm. сондықтан оларға сен істемедің сен бүйтпедің сен сөйтпедің деген әңгіме емес бір титтей істеп қалған дүниесін кішкене ғана бір жақсы нәрсесін көріп қалды ма соны прям таудай қылып тұрып мақтау керек та соны таудай қылып мақтай берген кезде ана балада кәдімгідей шабыт пайда болады кәдімгідей қуанып өзі өзі бір нәрсеге жарайтынын өзінің қолынан келетінін сезіне бастайды сондықтан баланы тек қана мақтау керек жаңағы батырым сен деген істей аласың сенің қолыңнан келеді деген сияқты одан балалар бір мақтаншақ тәкаппар болып кетпей ма <coughs> жоқ ол өзіне деген сенімділікті қалыптастырады ол өзінің жалпы оның бір шегін қалай білеміз дегенім ғой енді ол жаңағыдай да кері әсері бар жоқ мысалға оның енді қараңыз бір эгоистікпен жаңағы өзін өзі бағалау өзін жақсы көру деген дүниені шатастырмау керек та бала ата ананың сондай мақтауымен ата ананың махаббатына бөлене келе ода өзіне деген сенімділік ал енді балада ондай сенімділік үйде қалыптаспаса ол сыртқа барып қасындағы достарының ортасында мысалға бір ә, орта болады сол жерде өзін көрсеткісі келеді сол жердегілер мысалға мә мына темекіні шегіп көр я иә, болмаса мынаны бүйт десе соларға жағып солардың ортасында бір авторитет кәдімгі сенім пайда болу үшін сол жаққа қарай Э, бейімделе бастайды яғни ол іздейді өзіне деген сенімділікті махаббатты үйден таппағанды сырттан барып іздей бастайды содан кейін барып жаңағы жаман ортаға түсті басқаға түсті деген сияқты дүние пайда болады сол үшін бар беретінді үйде беріп алу керек та бәрекелді иә шынында үйде жетпеген витаминді сырттан іздей бастайды дейсіз ғой шынында да